Nuestro monstruo se llama Etnosila, es una quimera regenerativa etnográfica. Nuestra quimera se llama Bosby, tiene la capacidad de ser un engendro polinizador. Nuestro monstruo es el relacionator conectasauro. Tenemos estas manos de que nos permiten la, creación de, redes. Se llama Brocogrinch, lo que llama un cerebro verde y empático. El poder que le que le damos es esa parte de depuración. Nuestro monstruo sobre todo eh, está basado en la, creatividad, ¿no? a través de esta bombilla, pero una creatividad eh, muy anclada a tierra. nuestra iniciativa se llama Composta al Chorra y se trata de un laboratorio ciudadano de experimentación con residuos. El, el impacto social a través de esos proyectos de agricultura urbana, de compostaje comunitario. Un parque didáctico lúdico relacionado con el agua que sirva para experimentar. Es un juego, una mezcla entre rol en vivo y realidad virtual y aumentada. La idea es que conjuntamente se pueda generar un catálogo de soluciones en un formato de ocio y cultura.